今日の晩ご飯ですけどもこれは鶏中華丼ですでなめこの味噌汁に漬け物いただきたいと思いますいただきますあなめこがうまい そうだこうさあ中華のを食べていこうかな はいこれはうまいわ まい暑いですね蒸し暑いもう梅雨かな雨が続きますね あれ数日前なんですけどスーパーで買い物したんですよでそこにはペットのトリミングコーナーがあるんですけどもそこでそうとしてるので柴犬かななんかわからないけども ですけども口にこんなアヒルみたいなくちばしみたいなのつけられて首には殻巻かれてなんか神妙な顔してしまっていたんですけどもねうわめっちゃ可愛いと思いましたよまた犬飼いたいな 間死ぬに久しぶりに行ったんですねテイクハウスでで今超超特盛りだっけ超大盛りだっけあの一番でかいやつねあれとうなぎの2枚盛り買って帰って食べたんですけどもまあうまいですねやっぱり吉永は牛丼の新鮮だけあってうまいなと思いましたしうなぎもね2枚大きなのが入ってて食べ応えありましたね あまりのね蒸し暑さに菌を犯しまして菌中なのにどうしても酔いたくなってビール飲んじゃったんですねだから久しぶりなもんだからもう回っちゃってでも冷たいの飲みたいからね氷をビールに入れて飲もうとしたんですけどもあんまり記憶発揮してないんですけどどうも冷蔵庫の中の冷蔵餃子の袋を破って、中の餃子を2個取ったみたいなんですねあんま覚えてないんですよそしてほら これ違うなと思って、もともと氷の入ってる服の方に、餃子を入れちゃったみたいなんですよね。全然そんなこと覚えないんですけど、昨日か、K が、気前に氷入れて飲んでたんですけど、なんか中にティッシュみたいなのが入ってるんですよ。なんで、なんでティッシュなんか入れて飲んでるのかなと思って、思ったんですけど、 まあ飲みたいのかなと思ってその場にしてたんですけど飲み終わったらねギャーって言うんですよなぜなんだと思ったらねそのティッシュみたいなものは冷凍餃子だったんですよ K が冷蔵庫の氷を取ってグラスに入れてまず氷だと思って餃子をグラスの中に入れてこう飲んでたわけなんですよねそれも僕は悪いんですけどもう全然覚えてないから何どうしたのって言ったら餃子が入ってるよって言って あれはちょっと爆笑問題だったけど笑ったら怒られるし「すみません」とか言ってたんですけどね確かに餃子の袋は入ってました餃子も2個なくなってました たし飲んでる方も飲んでる方で早く気づけようと思うんですよねそれは無理な相談か しまいしたね近所の月にカラスが引っかかってたんですよなんか足でも挟んでるのか分かりませんけどねなんかカーカーカーカー言われてつがいからもう一匹のカラスが急降下したりで横行ってせ切ろうとしてたんですよねあれすごいな動物といっても分かるんだなと思ってねしばらくカーカーカーカーうるさかったけどもうなんか無事に取れたみたいでいなくなりましたけどね 同中華丼はまだゴーヤとかも入ってるんですけどね美味しいですよゴーヤもねこう食べても 昔はね私たて二十歳ぐらいの頃ですけども一日三食食べるでしょで寝る前になるとまた腹減ってきてなんかもしゃもしゃ食べたりするんですけどねあこれはよく食べたなまあ米を一日7合食べてましたからね 朝2号昼2号夜3号でしたねで休みの日なんかはパンをね食べようと思って焼いたりしてるんですけども食パン一気にはね全部食べちゃうとかで恐ろしく食べてましたねあの頃は。 まあ、あの、また、これ蒸し暑くなりますし、クーラーの当たりすぎとかに風邪ひかないようにしてくださいね。それでは今日もごちそうさまでした。